Hei mana, bane be, sério ditne. Hawa tu ba bota, Tama saung ma kita lian. Ita tu hili tani presidente, losto? Hmm, mai be, sa ho covid ne. Ah, ida ne, ita hotu ne responsabilidade atau adopta protokol covid. Antes sayu si uma, ho faceti hau ni limang ho sabaung no be, pelo menos durante segundo ruanulu. Depois tau máscara na fatin durante processo votação to hotu. How se esforço atau maintain distansi metro ida ho balum entre how ho emaseluk. Ah, ne diak. No, e a fatim votação mos está implementa procedimento sira, nebe a tua jura e to roto seguro. E to roto tem que serviço a mutu com de eleição mos seguro durante tempo covid. Ah. Então, ita bahamutuk no hare ho ita ni matang rasik det. Claro. Hawakarak bavota mas taremos procedimento fun covid nya Kapas, mas mau dia kliu liu maskara. No mos, lua tu fase itene limang ante seusi uma atu ba sentro votasaun. Ita fase liman didiak, Uzas sabau. Fase durante segundo wanulu. Ita tau maskara. Diak Hau Pronto, Maitaba. Centro Votação se estabelece e a Suco Roto no loque simultaneamente. Centro Votação se loque e a der no encerra depois contagem voto remata no estação votação lo que tu tuku hitudader no remata e tu tolu lo crai. Cada centro votação se iha. Presidente centro votação Emanan Ida. Iha estação votação se iha. Secretário estação votação Emanan Ida. Oficial verificador identificação Emanan Hat. Oficial controlador boletim voto Emanan Ida. Oficial controlador urna Emanan Ida. Oficial Controlador Tinta Emanain Ida No Oficial Controlador Fila Kalinha Emanain Rua Iamos fiscais candidato Sira Observador no Monitorizador Sira Knar Observador no Monitorizador Nacional Internacional Sira e a Centro Votação atual observação do processo votação. Autoridade de segurança se coloca a polícia na Behamri com distância Metro Ruanulo Recém Lima, Centro votação. Benhira Itatomai e a é Centro Votação. Oficial Roto e a é Centro Votação setau equipamento Sira a tu protese pessoal, anexam máscara ou luvas. Quando tama ona ihalinha, votantes Hira têm que manter em distância social o metro e da Robalo. Emma o deficiente, Emma mora sira, Emma ho terceira idade sira, isso em rua, inan HOBB. Sirama a prioridade atu vota uluk. Depois ia oi, Sira Belehém ia área nebe mantém distância social ou linha normal. Atu bele seguro votante Sira hotu. Molo kita tama ia centro votação laran. Oficial controlador fila hara eleitornya cartão eleitoral. Hari limam fuang na besi daok iha tinta. No, sanitize ka desinfecta eleitor ni liman. Depois, tama ona iha centro votação larang. Oficial centro no estação votação tem que informar ba fiscais, observador na monitorizador sira katak, eleitor ho deficiente ka votante, na bela belezer seni direito de voto mesak, sira beletama ba estação, hamutu kwa ema nebe sira fiar, atutulung hore exerce sira ni direito de voto. IANE, oficial verificador identificação, se verifica eleitor no cartão eleitoral. Primeiro, oficial russo atuhatudo votante nya limam fuan tatudu kuana. Diak, Yesi da vota duni. Segundo, ofisial husu atu hatudu kartaung elitor. Los duni, idane ini kartaung duni. Nia registro duni e suku idane no idade toona tinan sanulu itu atu tir votação. ofisial ofisial verifika votantes nia naran a lista votante sentru saung paralelunian. nian. Nomos, lista votante los, llenar en la lista. Diat, ni bele voto ya centro ne. Depois, oficial folubas ba eleitor atu usa, no haruka ba oficial controlador buletin voto. Luvas ne votante tem que usar na pati to antes atu tau tinta baita ni fuan. Agora votante ne mos atu simu verificação. O insa honi ni limam fuan tatudu diak nia sidak vota duni. Nia kartong elektoral? Diak idane nia kartong duni, suku nebelos, tinang mos toona. Mai be, onsa ho lista votante, no lista votante sentru paralelu. Ah, nia naran registro ona ya centro votação paralelu. Nia labele vota ya sentru idane. Então, né tem que fila filafale ba centro votação paralelo, né bem registro ba, atutuir votação. Oficial Haruka votante ne sai no filafale ba centro votação paralelo. Votante tem que ba centro votação e a suco nebe ne registro ba atutuir votação. Se votante mais centro votação e a suco nebe ne la registro ba, ne la bele vota oficial Haruka votante né sai husi centro votação. No Haruka votante né fila ba vota a suku nebe nya registro ba. Se votante ni narang registro ona ia centro votação paralelo e tabele vota e a centro votação paralelo. No votantes nha cartão oficial verificador identificação se procura quack. Se votante ida nianaran, la iha lista votante, mai be iha cartão eleitoral, iha suco ne belos, bele vota, excepto votante ne be registro ba iha centro votação paralelo. Se votante nenaran la iha lista, la lori cartão eleitoral, mai be iha bilhete de identidade timorense ou passaporte timor-leste. La bele vota. Se votante nenaran iha lista, mai be la lori cartão eleitoral, belevota ho bilhete identidade timorense ou passaporte timor-leste nebe válido. Ihane, oficial controlador boletim voto, se assina no tau carimbo e a boletim de voto nekotu. Quando for boletim de voto by eleitor, Nia bel explica hanesangne. Ida mak buletin de voto. Ita bot bele hili kandidatu ida entre kandidatu sira iha buletin de voto ne. Lihusi tuu ka marka iha quadrado mamuk kandidatu sira nian. Agora, ita bot bak cabina de voto atau fo ita nia voto. Se eleitor ho deficiente ka votante nebe, labele exerce ne direito de voto mesak Cira mai ho EMA IDNB, ne fiar tulung tutulung e eleitorne exerce ne direito de voto. Oficial buletin de Voto se for explicação hanesane. Ida ne mak buletin de Voto, itabot, ajuda hili kandidatu Ida, iha buletin de Voto ne, ba itabot ne kolega. Lihusit tu, ka marca quadrado mamok buletin de Voto ne. Itabot, nengki que hili tuir eleitor hakarak, la ostuir ita ni hakarak. Ita bot mos que rai votu ne. Agora, imeneng rua beleba kabina de voto, atau fo direitu de voto. Elektor seba iha kabina de voto, atau tu o marka ia kuadrado mamuk, kandidatu idanebe ni hakarak. Labele sunu buletin ho sigaru lees koa hosasan croat. Sobele exerce voto, ho perfuração ho prego, catal sinal usa lapiseira. Labele hasai fotografia boletim voto, horiba publica. Depois votatia, eleitor se hiker boletim de voto no sai husi cabina. sai saihusi cabina de voto, votantes hatama boletim voto e urna. Hatama tio boletim voto ba unalaran, eleitor bila saigon luvas y aliman no soy ba ne nebe prepara ona. Depois, eleitor bel hatama fuanta tudu kuana, batinta indelível nelaran. larang. Tenki garante tinta kona liu liman kukum votante nian. Oficial controlador tinta tem doko butir tinta atunune tinta honi trata de prata kahur malu didiak molok utiliza. Votante tonai lima nulu zona tinta. Oficial ne taka botir matang meting no tem doko fila fale tinta. foin loke botir matang no uza fali. Votante tautia limam fuan batinta laran bele fila ba uma. Wow, hau ohin hetan esforço barak, lebe atu halo votante sira seguro. Ne organiza diak. Hau hakarak tebes atu ba exerce hau ne direito voto. Mai taba vota agora. Sim, mão. Ne capaz los. Mas itamo sem e a linha ne rohan. Eleição presidencial e a Lawrence Sanulo Recensia Fulan Marsu, Tinan Riung Rua, Ruanulu Racing Rua.